شاء الله حمود بس يلعب معنا ينقذني من الازمه اللي انا فيها جاك لك الزق يا ما صبرت عليك على لعبك الزق شكيت زي واه قنابل من ورا من ورا down. علق على اف Baby. I needed that. Lethal out. بغدر فيهم ها Need help. This ought to slow him down. Utility out. I'm messing around. يلا بس اقعد اقعد Work team. اقعد لك لا أبي أحط Spawn الله. crate. monkey. أول إني تنمرت على Bond crate. Zone closing. out. Let's lock this down. Let's lock this down. عندكم ناس واجدين هذا تراب جايك جايك لا لا ينعل آه، هنا الله ما ما شفته يا هذا اللي يشغلني من بدايه الجيم من هناك اكلت اكلت الخال اكلت الخال قدام يسار lock this down. Let's lock this down. Utility out. Warning. Zone closing. Utility out. Utility out. يا ليل الليل اطلعي طيب. يا ليل الليل. هذا مرة يلعب. كلت تبنى تروح. يرمي القنبله عندي ابطا شيء بحطه هذا بحط الجير هذا من يسار من ورا يسار من ورا يسار Warning. Zone closing. Get to safety. Utility out. Why? Why? Why? Why? لا لا لا حرام عليك طيحتني قومني تعال اخلص Stop being like baby. لا تذبحني يا انت شوف شوف شوف شوف شوف zone zone zone Lethal out. This ought to slow him down. This ought to slow him down. closing. You need to get moving. Ugh, lethal out! وين اخر واحد؟ هنا هنا هنا هنا بطب عليه يلا واحد اثنين ثلاثة راح راح راح راح راح Wait, let's go. Oh, let's go. That's what I'd like to see. Great work, team. Kamu, again. Ah, again.